Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Okay. This a तो दिसत पण नाही स्पीड भाई तो आला किती फास्ट फास्ट करा कैसे कह दू अपना तुमको जब मुसीबत में साथ खड़े नहीं हुए तुम अरे कैसे कह दू अपना तुमको जब मुसीबत में साथ खड़े नहीं हुए तुम और मेरे कंधे पर हाथ रखोगे बेटे अभी इतने बड़े नहीं हुए तुम yeah! बंदा है सर इधर ही लोग इधर ही लोग चले दिला Watch out! ये भाजी तो गाड़ी आ रही Marked a location. एक करे गाड़ी घेऊन ये ना भाई जगा इथे मला भाई एक गाडी Watch out. तू ये तू ये तू ये जब खोजे ये खोजे रिवाइज कर खाली है सामने खाली है तो मेरे तो मेरे तो बोलते आलो खाली हे म्हणजे भाई भाई थांबले थांबले जेवाय नको थांबलेत अरे आमच्या इथे बंदी थांबलेत भाई भाई हातला भाई हातला One is banner. तो ये गाड़ी नया पड़ी है वैसे खोजेंगे ये लोग अब एक का दादा से दो राइट ला राइट ला गाडी आहे त्या क्या भाई समर गाडी रे दासिया दासिया दासिया बंदे थे मध्ये एक आलाय दासियामध्ये अरे एक नाही आता आले रे भाई हा लोक पण नॉक आहेत त्याने एक नॉक दिला तू एक नॉक दिला हे तुझ्या ते आहे ना यार मी हा मग दोघी पण नॉक असतील एक नॉक होता रे झाला रे अरे तो आले आले वरती वरती फौजी ओरते अरे फौजी ओरते अरे बंदे ओपन झाले बघ बसला बघ दे नाही Yeah. बोलो मोबाइल चार्जिंग किती आहे opinión. गेला एक गेला പിന്നീടേക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ पे हेलो ऑल पे हेलो भाई बिग फैन भाई बिग फैन भाई कैंपर बिग फैन भाई बिग फैन बिग फैन मार अरे तुझे अबे तेरी माँ का चूत माधुर चूत भीतर चोट भाई सवाड़ा तेरा बंदा देख ना माधुर चूत किधर कैंपिंग करके बैठा है नीचे को उसको बोल ना सीधा ऊपर आने के लिए हाँ? क्या गांड फट गई क्या मैं लर्न डालो उसमें उसमें गांड में उपड़ी के माधुर चूत तेरी माँ का भोसला माधुर चूत तेरी माँ को क्या पत्र लगा है क्या भोसड़ी के तेरे को मालूम है क्या ये बैल रहते हैं ना उसको नांगर रहता है तब तेरे ऊपर चढ़ा होगा माधव जी तेरे माँ के ऊपर बोतड़ी के जायचे गांठ माधव जी आई सवाड्या ये क्या है तुम कैंपिंग करके बैठे हो अरे माधुर तू नीचे क्यों बैठे ऊपर आ जा ना घुसड़ी के घे माधर घे आता एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा